阻力绳到底怎么使用？很多朋友现在只能在家训练，由于一些原因，所以我特别推荐这个阻力绳，有两种玩法，你看两种用法。你看，我可以这样套进来，你看拿土口，这种感觉，防止脱落，效果特别好啊。这个看王教练这种做法呢，你看特别好，他有效的教了这个新手，告诉他如何护头。你看护头，你看打右直拳的时候。 看左拳这个地方，帮助你夹肘练习特别好。我们让王教练来段空击啊，拳腿都可以。你看训练效果就有了。所以无论你在家训练，或者说你在场馆做一个空击的热身环节，用这个阻力绳，不同力量的不同拉力的，帮助你实现有重击效果呀，还有耐力训练呀、速度训练都可以实现。啊，强烈推荐啊！